Bonjour! Comme vous voyez, je suis masquée parce que je suis à l'extérieur, il y a gros de monde, puis il n'y a pas grand monde de masqué, malheureusement, mais bon. Euh, et je suis devant la cathédrale Alexander Nevsky. Et la raison qu'on est placé ici, c'est que les avions militaires arrivaient comme ça, l'aéroport est par là-bas, puis euh, c'est la journée de l'armée, donc c'est pour ça qu'il y a des spectacles militaires, mais en fait, c'était surtout les avions qu'on voulait voir. Puis là-bas, il y avait une petite fanfare qui jouait un peu de musique militaire. Il y avait des soldats, mais on n'a pas vu grand-chose parce qu'il y a vraiment plein de monde puis c'est pas possible d'aller trop proche. Donc, on s'est placé ici pour regarder les avions. Moi, c'est ce qui m'intéressait, même si j'aime pas beaucoup euh, les engins militaires, comme je disais la semaine <laughs> passée. je vous en montre souvent, mais ça veut pas dire que j'aime ça. Mais c'est quand même fascinant, ces grosses bêtes. Euh, les trois derniers avions qui ont passé, c'était vraiment les plus bruyants. Ça m'a carrément fait mal aux oreilles. Puis ça a fait partir des systèmes d'alarme. Il y avait, euh, je pense c'était une des motos ici que le système d'alarme, ça a commencé à crier. Puis les chiens se sont mis à japper, ils étaient stressés à cause du bruit. Donc euh, voilà. C'est la journée de l'armée à Sofia en Bulgarie. Salut